Barcelona. Ah, vedi. Diceva ragazzi, da? Easy. आप नीचे जाओगे तो मैं चलो हाँ तो मैं तो जरा से कर रहा हूँ पूरा कर रहे हो इजी छोड़ देंगे रिलैक्स करेंगे ओके नाइस दूसरी तरफ आएंगे नीचे वाला पैर सीधा इसको मोड़ लेंगे Easy. Short again. Hold the waiting process. Stomach back. Relax. Nice. See the leg Easy. एक हाँ जाओ कैसा लग रहा है रिलैक्स रिलैक्स ना ये काफी टाइम से परेशान था लास्ट वीक से बढ़ गया था एक्चुअली कोई बात नहीं आप पूरी तरह से ठीक हो जाओगे और से एक्सरसाइज करो and you will be fine thank you